Mana cik cik pampang tang ke tak sakit ya. ya. ya. hati? Bang, itu siapa bang? Dek, itu cuma mantan dek. Mantan? Abang bilang mantan kejar dek sama bang. Kau playboy lu bang. Abang, tolong dengar penjelasan. Udah, Udah jam 3 belum datang Farah ke rumahku. Katanya untuk hari ini dia hadir kemari. Mau jalan-jalan. Akan tapi belum sampai. Kemana dia pergi ya? Halo, Assalamualaikum. Abang lagi di mana? Capek nih adik tunggu nggak sampai-sampai abang. Dah dari tadi dah kita tunggu. Oh, abang di situ ya? Oh, ya udahlah. Ya. Farah. Iya. Oh, Farah. Ke mana eh, aja kamu? Enggak, tadi lagi tunggu kawan tadi, enggak sampai-sampai kawan perempuan. Memang namamu separah dengan perasaan. Enggak. Kamu seharusnya dapat lihat saya lelah menunggu kamu di rumah. Tolong abang dengar dulu penjelasan Farah. Tadi Farah di sini tunggu kawan. Oke, okay, oke okay, Farah. Saya nggak mau mendengar penjelasan kamu. Udahlah saya menunggu. Jam berapa ini? Ayolah kita ke taman. Sesuai ya, seperti perjanjian kita. Jangan gitu, karena Farah kan lagi ada masalah pribadi hari ini. Jadi untuk saat ini Farah memang nggak bisa pergi karena Farah dikarenakan ada masalah pribadi. Jadi Farah selalu menolak atas bukan pengajakanku. menolak, Bang. Bukan, bukan Farah. Udahlah kalau seperti itu aku pening kan menilai kamu. Farah nggak bisa. Kemungkinan kamu ini. sudah punya yang lain bukan ya? Bukan sudah punya yang lain. Farah memang nggak bisa pergi hari ini. dikarenakan Farah lagi ada masalah pribadi. Farah, kamu selalu menolak ajakanku. Kemanapun aku membawa kamu selalu kamu katakan seperti itu. Aku tak sanggup lagi mendengar. Capek kepalaku. Tolong Pening dengar penjelasan Farah. Kali ini aja. Bang, tolong dengar penjelasan Farah. Tidak, Farah. Tidak sanggup aku dengarkan apa kata kamu. Hei eh, bang, kenapa mukanya cembur kali kau? Apa kamu tanya? Saya ini lagi beringus. Eh beringus, lagi Emang? Eh, beringas. Tahu? Kenapa ada masalah? Oh, banyak kali kau Emang? cakap. Oh, apa itu bang? Aku tidak cantik, ma. Aku tidak jelek, ma. Yang sedang-sedang saja. Yang penting aku setia. Aku lagu tak nama tu. Oh, tempat dia. Eh. Tempat nak tempat tu. Eh, dia hentang. Pergi sepi main tu. Oh, kadung-kadung tu. Ni warnanya pakai hitam temau. Warna pakai? Udah hitam. Mana paket? Mana hitam? Tak tahu warna paket. Beklam bandul lumbu. Mai tem budih nak lawang. Ai baik apa pelung. Eh? Hai yo. Oh. Jadi pupuk ino, kau ah, hai dah betul. Uh, berdu le, du le. Du. Hai pun tak du. Pupuk dah du ino. Du le ke? Ha. Ku na. Nyam puji mah. Oh, nyo leh pu sang kencip nyo ha nyo domino domino kencip domino kencip sama ci ji oh menang ya menang lah jadi kan pupu dah duit ino man ho dajak ati kan dajak bos lah dah minta peng ah bos bos tu hai babos Bos ro di dayo ah ayo oh, macam nak berampilan nam dah tengok ngon kok gura-gura ngon telah kepeng tablo ci mah udah lama nunggu dek? Udah dari tadi bang, setengah jam udah. Jadi enggak apa-apa kan dek, telah dikit? Iya, enggak apa-apa bang, duduk dulu bang. Oke okay, Jadi kemana nih kita jalan? Terserah bang, kemana aja boleh. Ke pantai boleh? Ya udah boleh, ayo. Oke okay, yuk. Ayo. Ah, ah, ah, ini. Kenapa kamu bawa ban seperti itu guling sini sana? Gak lihat saya ini yang lagi duduk mas, sini. Gak tahu mas. Saya lagi banyak letak. pikiran. Kok sakit hati aku? Apa yang sakit? Kurang warah bapak ini kayaknya ya enak aja kamu bilang saya kurang waras kamu yang kurang waras putar sini sebeng sana gak tahu kepala saya lagi berputar mengingat si Farah bapak jengking kayaknya banyak kali kamu cakap pergi sana kamu aduh apa ini apa ini buat saya sakit kepala aja apa ini orang sebeng sini sebeng sana sakit sih saya mana ada di sini ada boleh iya boleh bang Gimana Rek? Pemandangannya indah kan? Uh, indah kali ya, kayak cinta kita berdua. Itulah. Tahu nggak itu apa? Iya indah kayak. Bang, jadi gini kelakuan apa sama adik. Dia siapa bang? Dek, maaf dek, ini salah paham. gak ada salah paham, udah kejauh sama abang. Ah. Bang, itu siapa bang? Dek, itu cuma mantan dek. Mantan? Abang bilang mantan kejauh dek sama bang. Dasar playboy lu bang. Dek, dek. Dek, dek, kan bahuan. Kakinya, dek. Baiklah. yang gede ni. Sebarang tak sesuai perjanjian seperti dalam perhubungan. Semua dia langgarkan. Bos, bos, bos baik. Tapi kan? Bos, Oh, pas lah. Tapi lu, lu peng Oh, mak anak ah, masalah peng. Jut lu lagi. Lagi kau pun peng. Jut, jut, jut, ya. Ya. Lu lah Bos, oh, oh, lihat. Nunggu dia, bos. Nunggu dia. penyemunan bos ha. banyak sekali aku fikiran Kau fikiran le fikiran mengenai tentang masalah si sifara jadi mana bos huh? Ha? Ha. uh, kamu ni lelaki prank buat tahun ni bos prank pun buat prank yang beliau chip bos ni eh, yang beliau chip chip mana ni bos Hai, perkara masalah chip, mana anu mana? Oh. Chip-chip biasa hidup akan jinau bahpik.